guys, balik lagi channel gue Kurus Lu channel GSL guys Gue akan nge-react balik lagi ke Day6 guys Ini jujur gue penasaran sama album mereka yang ke-7 guys ya Ini min, uh, eh, mereka sebutnya mini album guys ya uh, The Book of Us uh, eh, Negentropy guys, Day6 Ini jujur gue penasaran di sini ada beberapa track Teman-teman juga ngasih playlist ternyata udah di well organized banget sama Dari channel apa Day6 nya langsung guys ya Ini gue sebutin ya, ada, ada Everyday We Fight, You Make Me yang kemarin gue react, Healer Only Above the Clouds, One So Love. Eh, iya So Let's Love. Nah, teman-teman katanya rekomendasiin lagunya yang judulnya Only nih guys. Jadi gue ngeriak rada random. Jadi gue nggak sesuai urutan. Nggak masalah juga guys, karena nanti waktu-waktu gue akan selesai ini album guys. Karena gue jujur gue penasaran semenjak gue ngeriak kemarin yang You Make Me. Sebelum kita reak semuanya guys, kita intro dulu guys. Ceplok. Oke okay guys, gue bu belum dibuka. Kebiasaan guys. Oke okay, ini, oke okay, ini udah kebuka guys. Di sini gak ada penjelasan apa apa guys ya. Ya cuman, oh ini nih, ini uh, kebanyakan yang nulis lirisnya itu Yang Yangke, komposnya, aduh bahasa Hangul guys ya, bahasa Korea. Tapi di sini ada komposernya juga J, Yang Yangke, komposernya aduh bahasa Hangul semua jadi gue gak tau ini gue arrangernya kalian mungkin bisa kasih informasi di bawah guys gue jujur penasaran guys karena mereka tuh uh, ada sedikit modern tapi di ada sedikit unsur-unsur yang berbau 90s guys mereka emang uh, referensinya lebih ke jadul sebenarnya guys 90s ya. 80s kayak gitu jadi gue penasaran sama yang only kita langsung react aja guys satu dua aja blok Aduh ini todongan todongan mikrofon kicknya gue gue suka banget guys. Ada kerasan kerasa ruminya dikit guys ya. Nih lagi guys. Nice sama clap. What? Asik. Wah ini tone bassnya guys, ini tone bassnya ini jadul banget guys. Ini gue ingetin gue malah lagu-lagunya, gue gue juga referensi jadul gue lumayan lumayan banyak guys ya. Ini ngingetin gue malah lagu-lagunya Kenny Loggins guys. Kenny Loggins tuh ada di JC Tunes. Kalau kalian pernah tahu juga JC Tunes tuh yang albumnya hijau, biru sama merah kalau nggak salah. Nah gue dengerin beberapa lagu. Ini salah satunya tone bassnya sama kicknya tuh lumayan vintage ke arah sana guys. Ah gitar juga asik tuh. Isian-isiannya juga isian zaman dulu guys. Oh ini jadi album ini memang tetap ya Day6 itu mengusung tema-tema 80s, 90s kayak gitu guys ya. Aduh suara kita enak banget itu. Suara pengisian juga One Pill. Nih bener guys ya. Di album ini One Pill sedikit pengen nampang nih guys ya. Jadi uh, permainannya juga notasinya juga dipilih-pilih yang asik-asik banget di sini ya mas. Sound terutama guys. ah gila dapat dia dapat sound bassnya yang kini serius nih vintage nya dapat banget guys dengan uh, bass Goldie dia yang precision seharusnya dapat memang tone kayak begini gitu, gitu, guys. Ya. Iya notasi juga sini. Asik. Gue suka deh di sini di part ini kayaknya antara J atau nggak Jin ya dia ngikutin Tuti dia punya vokal teng teng teng teng tone-nya juga enak banget dikasih. Nih teng tong teng tong Oke, okay, bass bass sama drum ngikutin notasi vokal ya. Jadi dia uh, eh, ngeritem ngikutin notasi vokal juga. Ini nice, which is nice banget guys. Hmm, persis. Udah ini. Ini jelas, ini jelas musik referensinya ke Jesse Tunes, ke 80s guys ya, Kenny Loggins, David Foster zaman dulu kala kayak gitu-gitu terus lagunya Ya Jesse Tunes banget lah guys ini kayak gini. Ya. Lebar. Dan gue suka di di sini juga dikasih unsur uh, saturasi guys ya. Jadi sedikit suaranya tuh rada-rada pita banget di sini guys. Nice nice banget ini. Dan di 6 emang kalau apa ref mereka tahu pemilihan notasi dengan chord progression yang manis banget guys. Jadi kita tuh emang disuruh hanyut di bagian sini. Bener nih sobat ambiar nih guys kalau misalkan <laughs> ngomongin basic memang ngomongin ref. Oh nice. Chordnya ditambahin setengah ya, apa uh, flat sebelumnya ini guys. Nice, itu cute banget, manis guys. Oke, pianonya jalan sini. Dia juga pakai string assemble di sini guys ya. Ngeritem jadi bukan uh, pemilihan viola tapi string assemble. jadi mungkin berbarengan gitu nge ngekord. Ini suara apa yang gue pikir gak sih guys? Ini dede kayaknya guys ya. Bener gak sih guys? Ah gila keren suara dia. Ini bener, kan? ini, ini, bukan sih guys? Anjir ini suara gila, low-nya enak banget. Wah oh, gila ada palm mute di situ. Ini ini bahasa juga Dutch. The Dutch itu keren banget guys. Ini bener nih suaranya down gak sih guys? Eh gue gue gak, gue gak ada visualnya jadi gue gak tau Tapi sependengaran gue biasa down kalau misalkan nyanyi suaranya emang kayak begini guys. Bener gak sih guys? Dun guys. Kok dia bisa hajar suara tinggi juga guys? Enggak ya, kayak ini Yangki udah ya. Ini bagian sini manis banget. Ya asik ya. da Jadi kita dapat dapat dinamika di sini guys. Nice banget. Oh ini suara apa-apa dijelas nih. Suara-suara tembolok rusak gitu guys. Yeah. Ah gila. Itu enak banget chord-chord on gitu guys ya. Jadi chordnya on di sini. On. dedang dedang dedang Bass line keren. juga vokal aransemen juga keren guys ya. Dia mereka tahu juga kan gue udah bilang di uh, waktu gue nge uh, eh, apa yang you make me guys ya. Mereka makin dewasa dan mereka memang makin dewasa, makin tua juga selera mereka. Tapi ini gue suka banget guys karena emang musik-musik 80s lu genek banget guys. Ini keren banget serius. Itu chordnya manis, dikasih ke situ, nice. Dynamic chordnya juga berubah-berubah enak. Gila mereka juga makin dewasa dan makin skillful guys ya. Ini teng teng di up up diambil dikasih uh, udah mulai ada distortion overdrive kayak ya overdrive di sini. Nih guys. Ini gue suka banget di sini. Oh, wow, apa semua guys? Yes. Dan, dan, dan. Nice. Wah, keren keren keren guys ini bandnya kompak sih guys kompak nih lihat bagian dede guys itu dikasih aksen sama dia di, di, disebutin kalau dia lagi pakai up ya guys ya, dengan uh, open sama close high hat dis, dis, dis, itu keren banget keren banget ah, asik jalan banget ini gila nih lagu dinamikanya dari You Make Me sama ini guys. Ini semuanya keren guys. Dinamikanya tuh bener-bener di kita dimainin perasaannya guys. Ya turun-turun. Oh nice. Wow, falsetnya bagus sih. Ya. Yes, keren. Lihat dong, kita dimainin perasaannya di sini, stopin dulu, langsung masuk ref terakhir. Nah ini biasanya nih kalau misalkan lagu-lagu gini yang biasa gue denger guys, biasanya hi-hat dimasukin 16 cik, cik, cik, cik. Dia ngambil 16 gitu guys. Cuman uh, Dowen memilih uh, eh, cik, cik, cik. dia ambil 8 aja guys. Nice. Ada clap juga di sini. Trak. <laughs> Keren. Gokil. Waduh gila nih album nih bahaya guys. Serius nih album bahaya. Dua lagu gue udah bikin ambil kesimpulan lagu keren-keren. No. No, gila ini ini kayak di login guys. Tuh string assemble itu yang bikin jadul guys, yang ngekor terus di sini. Ambil middle frekuensi ke atas. Anjir keren. Parah. Oh keren guys. Deng, deng. Itu dia tuh korma manis tuh guys. Kasih setengah. Eh sorry, seper belas, Gue baru dengar sih. Cek, Iya soalnya emang ini, ini groove sebenarnya kalau dikasih high hat seper belas lebih enak guys. Cuman dinamikanya dimainin nih. Ya. Dikasih villain villain sekitar uh, eh, seper belas dikasih seper tiga dua, Itu keren sih. don by the way, gue muji kedetailan dia guys. Ini di sini, terutama bagian high hat guys memang beberapa kalian mungkin ada yang nggak peduli, tapi ini membuat unsur lagu ini menjadi lebih running. Menurut gua running guys ya. Aduh bahasa gua gimana ya? Tapi begitu loh guys, nih. Oh, tercik, Nice detailing. What? Untuk perdana, Day6 menggunakan a fade out guys. Biasa kita di pek dimatiin aja guys. Ini di fade out guys. Ini membuktikan lagu-lagu jadul 80-an selalu di fade out guys. New Kids on the Block kalian sebutin semua guys. Semua fade out. Dan termasuk Day6 sekarang udah mulai makin jadul guys. Di fade out guys. <laughs> keren. Oke keren keren. Konsep dia bagus guys. Oke nggak ada lagi ya. Dia benar-benar total fade out guys ya. Guys, bener kan guys? Gue gua, gua ngambil kesimpulan guys. Emang emang beneran nih musisi-musisi ini guys. Emang referensinya banyak ke 80-an. Gue bisa pastiin guys. Ini nih ini lebih modern lebih modern western kayak ke Amerika guys ya. Ya kayak gue sebutin kayak Kenny Loggins. Kalau kalian, kalian tahu lagu-lagu Jay itu kayak Celebrate, Don't You Wait. Itu tone kayak begini guys. Mereka achieve soundnya untuk mendapatkan tone tone 80 awal-awal 90 ini mereka dapat bukan guys suara pitanya jadi ada dapat kayak pakai static noise yang beberapa kali suara pita yang meleot-meleot begitu guys. Kalau kalian perhatiin, ini dapat mereka guys. Dan dan which is gue suka. Mereka tuh benar-benar konsentrasi ke bagian uh, jadul guys ya. Kalau kalian penasaran guys, musik-musiknya uh, eh, Day6 uh, eh, referensi dari mana? Buka JC Tones guys. Itu keluar semua guys. Album yang warna biru, hijau atau merah. Itu semua. Terutama musik-musik kayak Nilo terus uh, musik-musik David Foster zaman dulu. Ini dapat semua guys. Kayak After the Love is Gone. Ya paling pasti kalian tahu kan Arthur and Fire cuman dibawain waktu itu mah versi David Foster di bagian Jesse Tunes. Ini semua dapat tone kayak Gue bicara tone, bukan aransemen guys ya. Tapi tone, tone sama bersis guys. Oke okay, guys, thank you udah rekomendasinya guys. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, dan komen di video. Jangan lupa untuk pencet tombol subscribe yang banyak biar gue makin semangat untuk react. Thank you semuanya guys. Bye bye. Vlog.